На різдво Христове ангел прилетів, і велику радість людям говорив, вийдуть спасіти цей день, поглянути день Христового різдва. Вийдуть святити цей день, поглянути день Христового Я лечу від Бога, радість вам приніс, що ви те